en comptes d'una campanya que podríem haver fet no? d'informació general, ens sembla que aquesta, aquest contacte directe amb els veïns i aquesta presència dels informadors al, al carrer eh, bueno, eh, serà efectiva, fem una cosa nova i esperem que, que sigui d'interès per la ciutadania i per descomptat d'interès per la millora del servei i per fer una Barcelona més neta, que aquest és l'objectiu.